Hi guys, so punta lang tayo sa marketplace that ethermon.io tapos uh, i-connect natin yung wa wallet natin dito. So, as in first time lang natin to gagawin. So napaka-noob nitong gagawin natin to. Sobrang noob. Nag-stake na tayo tapos nag-unstake na tayo. So <laughs> bigla natin naisipan na mag-open na lang ng box natin. Kasi nga nakita natin na yung price ng token kung maghintay tayo ng 15 days, 30 days, ganun din eh. So, sali na lang tayo doon sa show Ether. But of course, di naman natin hawak yon so mataas pa rin yung buying pressure ng mga tokens ngayon kasi nga nakikita nila na okay talaga yung yung project. Pero ngayon, yan, i-link natin yung account natin dito. So, first time lang talaga natin gagawin to. Para makita natin yung mga boxes na binili natin. In 3033, okay, so type in lang natin yung mga yung email natin. Tapos tayo ng code. So yun yung para nila para magkaroon ng security sa account nila. They are determined To go back to the Earth, the astronaut needs to use a space gate, which rules by the master of this planet. The explorer has no alternative Okay guys, so once na malink na natin yon so makikita na natin dito yung lahat ng mga uh, box na meron tayo. So guys, may, ano na natin to, binabalikan na lang natin actually yung video na ni-record natin kanina. So eto na guys yung uh, ultimate box. Dapat yan yata yung sisimulan ko pero ginawa ko. Nag-start na lang ulit ako dun sa mga common. Uh, So yun guys, so tumaas kasi talaga yung mga ano lang, lang din, possibility na makakuha ka ng super rare. So ayaw natin ma-miss yung opportunity na yun. So yun, mag-confirm lang tayo. And yun, super quick lang tong video na to. So tingnan lang natin kung ano yung mga makukuha natin. So tatlong ether sa loob ng isang box. He finds out new species. So wait lang natin. monster that have the power of different elements. So guys, tatawa talaga ako. Nag-stake tayo pero in-unstake din natin. So, confirm lang natin yan. Wait lang natin na ma-open yung box natin. So guys, na-influensyahan tayo nung isa sa mga dev members nila eh. Nag, <laughs> nag-remind kung nakapag-open na daw ba tayo eh meron din silang parang pa-event din. Pwede kang mag-submit ng video. So yun, open lang natin. So isang rare. Nakakuha tayo, element fire. Tapos attack yata yung class. Si Windora. Isa yun sa mga pinag-usapan natin doon sa previous videos natin. Tapos Flamezard. Tapos N. Ito yung pinakamababa yata na rarity class. So N, tapos R, tapos SR, tapos SSR. So N ulit yun. So dalawang N, isang R. So, open natin yung next na common box natin. So, yan, 60%, 32%, 7.5%, tsaka 0% uh, ah, probability. Open na natin tong isa pa natin. So, ganun lang ulit. Approve, approve lang natin yung mga transaction. Medyo matagal yung sa akin kasi meron tayong treasure. <laughs> Natatawa talaga ako guys. Nag-stake na tayo, in stake pa natin. Pero try lang natin. So yun, meron tayong rare ulit. Tapos, next lang natin, I think isa pang rare. So saving si Becky. Tapos isa pa. So dito yung N natin. Ano kaya yung N, no? Siguro parang neutral. Hindi <clears throat> di natin natanong ano yung ibig sabihin ng mga letters eh. Open na tayo guys ng isang ultimate natin. Yun, hopeful talaga tayo ng SSR. Abangan nyo guys kung makakakuha tayo ng SSR. Pero ang masasabi ko lang, Well, worth it pa rin naman na nakapag-open tayo. So, mamaya itotal natin ano yung mga classes na nakuha natin. Actually, rarity class nakuha natin. So yun, nakakuha tayo dito ng rare. Tandaan nyo guys, yung sale kasi nila ng, ng NFTs, ayun, may SR tayo. Dalawa yata yung SR natin dyan eh. So, goods na goods na yun, di ba? Next to SSR. So, kasi guys, first and second sale lang sila meron. Parang 7,000 plus lang yata yun. And hindi na sila mag-release pa ng parang Genesis. So, yung mga may hawak ng mga naunang mga NFTs, sino yung magpibreed? So, ito guys, open na natin yung next na ultimate box natin. On this planet, he finds out new species. So tingnan natin kung mga makukuha natin dito. Dahil yan ano yun, no? magpipray break eh. Actually, yung dami ko nang tinawag kanina eh. No? Ano? Mga, mga YouTuber. <laughs> Humihiling ako sa ano, ma-influensya. Ma Ayun, may SR ulit tayo guys. Tapos meron din tayong isang R tapos meron pa tayong uh, isang SR. So okay din. And huling box na natin guys. Yung mga unboxing natin. So hindi pa rin tayo nakakuha ng SSR. Napakahirap kumuha ng SSR guys. Dami natin binili ng mga boxes. In 3033, one astronaut spaceship got broken. Alright, hintayin natin guys. Ito pang lalabas dito. sana makapag-breeding din tayo dito. So makapagdagdag pa tayo ng mga NFTs. Mukhang pwedeng magpasko dito eh. Tingnan natin. Papalap natin to. Okay, so SR ulit. Makakuha tayo. So, sa pang R water type, water element. And then isa pang R. So yun yung mga nakuha natin. Tapos ito na yung lahat ng mga ethers na meron tayo. Apat na SR. Diba? So parang ano yata, 8 na, na rare yung nakuha natin. Tapos meron tayong tatlong N. So not bad, di ba guys? So swerte pa rin tayo. Nakakuha tayo nitong mga ganito. And then tatlo lang yung neutral natin. So all of the boxes. So, swerte pa din. So yun guys, so hindi tayo nagpahuli sa unboxing na to. So sana yung mga may eaters din dito followers ng Ethermon. So yun, compare tayo. And then, lagay nyo sa comment guys kung nakakuha nga kayo ng SSR tsaka SR. So, compare natin ilan yung mga nakuha natin. So yun lang guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!